मैं पाता हूँ अब पीछे हो जाएंगे अब पीछे Social tourism that we often talk about, services that we are able to provide. For me, tourism is not just the lake outside, it's not just the suburban mountains, it's all that we offer, it's all encompassing, which is our heritage, our culture, our food, cuisine, and also our handicrafts and horticulture. I keep saying this that there is no other place in the world which has so much on offer, one place in the world as we have. And I'm sure that with your support, we will succeed. And like I said earlier, that we will be the number one destination in the country. I thank all of you. हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी हम टूरिज्म ले जाएं हमारा एफर्ट है जो आज वर्ल्ड टूरिज़्म की आज थीम जो है that is about rethinking tourism शायद ये री थिंकिंग हम पहले से कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म जो है उस पर कॉन्सनट्रेट करें और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं from all over the country all over the world they experience Jammu and Kashmir in the true sense हमारे लिए tourism is not just about the lakes and the mountains but it is also about all that we have to offer our cuisine our culture our heritage our handicraft our horticulture and also the experiences of being here and living here with the people हमारे यहाँ आप जानते हैं कि hospitality is known all over the world हमारे जो टूरिज़्म के प्लेयर्स हैं उसमें से कुछ को आज हमारे जो यूनाइटेड टूरिज़्म फोरम है उन्होंने फेलिसिटेट भी किया है कुछ ऐसे लोग यहाँ रहे हैं who have been an inspiration for others जैसे कुछ आपने देखा people who have made a name for themselves जो हमारे शिकारा वाले थे जो हमारे टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते थे जो हमारे होटल पे सर्विस प्रोवाइड करते थे या हमारे गाइड्स थे उन सबको आज आज यहाँ पे लिस्टेड किया गया है आई मस्ट ऑल्सो कंग्रेचुलेट आबे रमा uh, team of young people who have a connection with the place, who are from downtown Srinagar, who feel for the place, जिनके साथ मिलके आज हम एक downtown legacy tour launch कर रहे हैं जहाँ जो हमारी लेगेसी है जो हमारी हेरिटेज है वहाँ पे हम टूरिस्ट को एक एक्सपीरियंस देंगे और वहाँ ले जाएंगे जिसमें सिर्फ वो कुछ हमारी जगहें हमारी जो श्राइन्स हैं हमारे टेम्पल्स हैं हमारी हेरिटेज है हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं और उसके अलावा जो वहाँ का एक्सपीरियंस है जो हमारा क्राफ्ट है जो हमारे मार्केट्स हैं उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर, करने की कोशिश करेंगे मुझे उम्मीद है कि this will be very successful and in future with these experiences that we are able to give to the tourist we will become we are on the way Mumbai to be the number one tourist destination in the country. Sir, साहब अगर समर्स की बात